Esta es la forma en la que inicia una de las traducciones del Tao de Jing. Es un libro muy hermoso que ofrece mucha sabiduría que podemos aplicar inmediatamente para vivir mejor y alcanzar la felicidad de nuestras vidas, seamos taoístas o no. El problema es que la sabiduría que nos ofrece Lao Tzu en este libro está escondida bajo varias capas de lo que percibimos como misticismo y poesía, y están envueltas en alegorías y comparaciones que nos complican encontrarlas. Así que me decidí a simplificarlo un poco para ustedes. Esta no es otra traducción del Tao de Jin. esta es mi interpretación parafraseando el libro, empezando por el capítulo 1. Espero que lo disfruten. La verdad de la que se puede hablar no es la verdad absoluta. No confundas los nombres que damos a los objetos con los objetos mismos. La naturaleza no responde a etiquetas, pero usamos nombres para comprenderla. Cuida que tu deseo por nombrar todo no te ciegue a lo invisible si solo te enfocas en lo visible. Piensa que lo visible y lo invisible son facetas de la misma cosa, un misterio que contiene infinidad de misterios. Aceptar esto es el primer paso para llegar a entender el todo. Piensa en estas palabras. No sé si las estás escuchando o si me estás viendo en este momento. Tal vez las leíste en la versión escrita de, de este capítulo sin embargo, las palabras, tú lo sabes, son reales, son una parte de la realidad. Pero aunque escuches la palabra, no estás percibiendo lo que significan. Estás percibiendo lo que como una sociedad hemos decidido asignarle como significado. Si yo digo silla, tú entiendes qué es lo que acabo de decir pero no estás entendiendo la silla física que yo estoy viendo con todas las características que tienen. Estás viendo una simplificación, un modelo mental de lo que tú crees que significa la palabra. Incluso si los dos pensáramos en exactamente la misma silla cuando yo digo la palabra, no estarías consciente de la posición exacta de todos los átomos de esa silla. Cuando tienes esto en mente te vas a dar cuenta que la palabra se encuentra alejada de la realidad por unos cuantos niveles. Son simplificaciones, son conceptos que manejamos, son mapas de un territorio. Como cualquier mapa, es una simplificación. Si el mapa contuviera el 100% de los rasgos del territorio que describe, el mapa tendría por fuerza que ser exactamente del mismo tamaño que el territorio. De hecho, el mapa sería el territorio. Tenemos que darnos cuenta que la realidad no es algo que podemos conocer completamente. La percibimos a través de nuestros sentidos y generamos un modelo mental de las cosas que vemos o con las que interactuamos. Es por eso que el Tao de Jing abre con esta confesión de imperfección. El camino que podemos recorrer no es el camino verdadero. El camino del que podemos hablar no es el camino verdadero. El Dao que se puede conocer no es el Dao eterno. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? Bueno, yo lo que creo y lo que interpreto de esta parte es que la realidad es demasiado grande para que la percibamos al 100%. Por eso, la verdad que de la que se puede hablar no es la realidad absoluta, no es la verdad absoluta. Puede ser que ustedes piensen que esto es algo triste, tener que aceptar que jamás vamos a conocer la realidad completa, pero en realidad no lo es. Las buenas noticias es que tenemos un mapa incluso si es un mapa imperfecto. Y si nos enfocamos solamente en el hecho de que nunca vamos a poder conocer la realidad al 100%, nos vamos a perder de la oportunidad de vivir esa realidad. Hay cosas en este mundo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, pero también hay muchas otras que solo podemos percibir a través de nuestra capacidad mental si nos enfocamos solamente en lo que podemos percibir físicamente, vamos a terminar ignorando muchas otras que podemos percibir con nuestra mente. Es por eso que podemos decir que la realidad tiene muchas facetas. Algunas son visibles y otras son invisibles. Unas las podemos percibir con nuestros sentidos y otras las podemos percibir solamente con nuestra mente pero en realidad estas dos facetas son parte de una sola realidad, es parte de la misma cosa. Y este tal vez es el primer acercamiento que tenemos al concepto daoísta de la dualidad de todo. Mientras que otras filosofías occidentales se enfocan mucho en ver las diferencias entre los objetos, en el taoísmo tenemos todo lo contrario, tratamos de acercarnos a las diferencias, al darnos cuenta de que las cosas que son opuestas muchas veces son parte de la misma cosa. Sí, la moneda tiene dos caras, pero en realidad son parte de la misma moneda y esa moneda no puede existir sin ambas. Aceptar esto es tal vez el primer paso que podemos dar en nuestra carrera para entender el daoísmo. Espero que me acompañe en la próxima ocasión. Si les gustó este contenido, los invito a visitar tao.divergente.xyz. Aquí podrán encontrar los capítulos conforme los vaya subiendo y las explicaciones para cada uno de ellos en mucho más detalle. Me ayudaría mucho si le dan like al video o se suscriben al canal, o mejor aún, compártanlo con sus amigos. Sé que esta información les puede ser útil también a ellos.